perquè encara sembla que és important i fonamental recordar lo bàsic, que les noves tecnologies ens ofereixen a les dones l'autonomia i l'empoderament eh, doncs, per poder fer la nostra vida tant a nivell personal com professional. Llavors, encara n'hem d'aprendre i és genial que hi, ha, hi hagin dones i hi hagin companyes que ens ensenyin com han avançat per poder-ho a vegades copiar i després superar-ho. Tot sovint la, la gent jove està més acostumada a utilitzar les tecnologies però la pregunta clau és per què les hem d'utilitzar. No? Llavors, eh, potser tenim encara una sensació, estan molt a la nostra mà, però no hem reflexionat eh, doncs, com ens poden servir. Les estem fent servir d'una manera doncs, eh, molt, potser molt superficial i no pensem en que poden ser estratègiques doncs, per la nostra feina, pels nostres estudis i sobretot per l'activisme, que és una de les coses fonamentals, perquè en realitat jo sóc periodista i eh, a mi m'interessa la tecnologia, em vaig apropar a la tecnologia per intentar a través de la tecnologia poder canviar el món i poder canviar les coses. No? Soc molt ambiciosa, però l'avantatge és que les, les tecnologies, la internet, les xarxes socials ens ho permeten no? i ens donen un marge i és qüestió de posar-s'hi.